दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम किशोर आप लाइव मेरे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे और जैसा कि आप देख पा रहे हो आज हम करने वाले हैं एम टू का अनबॉक्सिंग जैसा कि आपको पता है कि एम का अभी तक तीन फ्लैश सेल हो चुके हैं और दो फ्लैश सेल में आपको ऑनलाइन परचेज करना पड़ता था जो तीसरा फ्लैश सेल सिक्स सेप्टेम्बर गया है उसमें आपको सीएडी का ऑप्शन अवेलेबल मिल रहा था तो मैंने 6 सितंबर को ऑर्डर दिया और वो 8 सितंबर तक डिलीवर हो गया अमेजोन की तरफ से तो वो थैंक्स टू अमेजोन इतनी जल्दी डिलीवरी देने के लिए it was my first experience कि इतनी जल्दी डिलीवरी हो जा रहा था तो ये है वो पैकेज जो आया है अमेजोन की तरफ से एम का तो इसी का करेंगे अनबॉक्सिंग और वीडियो में बढ़ने से पहले हम एम का स्पेसिफिकेशन देख लेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग पहली बार मेरे चैनल में आए हो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को मैं ऐसे वीडियोस अनबॉक्सिंग वीडियोस के अलावा travel videos important news videos और ड्रामाज लाता हूँ तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और चलिए देख लेते हैं एम का स्पेसिफिकेशन तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी हम एम का स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं उसके बाद हम बढ़ेंगे अनबॉक्सिंग की तरफ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अनबॉक्सिंग को पूरा देखने के लिए तो आगे बढ़ते हैं चलिए ये रहा पैकेट अनबॉक्सिंग करने का जो अमेजोन की तरफ से आया है अब हम इसे खोल रहे हैं पहले खोल के देखेंगे कि भीतर क्या क्या आया है तो चलिए इसे खोल लेते हैं पहले और इसके भीतर आया है ये बॉक्स और एक रिसीट और कुछ है नहीं तो ये रहा रिसीट जो अमेजोन की तरफ से आया है एम आई के लिए अब खोलते हैं इसे मैंने प्लास्टिक निकाला और ये रहा बॉक्स जो आया है एम की तरफ से कुछ ऐसा दिखता है वो तो फोर जी बी रैम है sixty four G B storage gold variant है मेड इन इंडिया जैसा कि आप देख पा रहे हो एंड्रॉइड वन का प्रोजेक्ट है आगे हम इसे खोल रहे हैं तो भीतर क्या क्या मिलता है हम चलिए देख लेते हैं ये है आप फोन जैसा आप देख पा रहे हो और ये है user manual user guide manual जो आता है ये रहा 5 volt two amp USB charger जो बॉक्स के भीतर आया है और साथ ही में इसमें हमें मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर ये एडेड है और ये रहा यूएसबी से टाइप सी से 3.5 एम जैक और सिम इजेक्टर टूल आगे देखते हैं और क्या है डेटा चार्जर है इधर ये है चार्जर और डेटा केबल सॉरी तो डेटा केबल है ये और तो खोल लेते हैं पहले ऊपर का स्टिकर और आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है ये फोन तो। कैमरा के स्पेसिफिकेशंस के फुल रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं तो ज़रूर जुड़िए चैनल के साथ और देखिए एम आई का फुल कैमरा रिव्यू स्पेसिफिकेशन और कैमरा रिव्यू आपको देखने को मिलेगा पूरा day light shoot night shoot किस तरीके का आता है वीडियोस भी करके दिखाएंगे आपको तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और ऐसे वीडियोस के साथ साथ ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास भी आते हैं चैनल पे हर वीक पे तो जुड़े रहिएगा